Y'a quoi en bas Je sais pas. Ça n'a pas été exploré. Je comprends pas. On devrait être revenu à l'escalier. J'ai dû me tromper. Il faut faire demi-tour. Hein. Approche pas T'es de l'Obex Ouais. Tu peux nous aider à sortir Venez. Ça recommence. Préparez-vous. C'est quoi ce bruit Rien. On s'habitue. On veut pas s'y habituer On veut sortir, putain C'est par là.